untuk ang jelly bimil, eh. meal ayan Jollibee? at muna tayo ng maliwanag dito tayo sa ayan eh. iya. Happy meal. Ini sama mojaan. dala. Ah, hmm. sa akin yung yan. Ah, nakita mo na yung ano mo ng crate. Dali. Um, ito na yung anam. Sila bench. Kita mo. Kita mo na lahat. Happy Meals tayo na. Happy Meals toy. Yan, Jollibee. Hmm, Jollibee. Laking ulan niya ah. Laking ulo niya. Bibing. Tama, bibing. Ay, oh, aman. Ganyan. Ah, ganyan. Yan si... Sino Super. oh. Ito na nga. laway mo! Ayan. Ah, Oo, bay, akayan. Ito. Ito. Ako na. Ako, ako na. Ayan si... Doy. Ako na nga. Ah, ah, ikaw magsasalita, ako mag... Ayan si... Ang uh, Don. Yan. Sino yan? Don. Yan. Ano naman? Ano, ito naman. Hmm, malikot kasi pag ikaw. Ito. Yan si... Sino ta? Jollibee. Jollibee pencil. Pakita mo yung pencil. Pakita mo yung pencil. Dali. Wait lang. Ayos ko lang ang kunin. Jollibee. Pakita mo pencil. Yung pencil niya, pakita mo. Wala. wala. Ito, sino ito? Ano rainbow. Rainbow. Rainbow. Ito. Ah, ito, sino ito? Si Rainbow. Rainbow. Ganda ang bug na dyan. Parang Barbie. Kanya. Ito, ito. Happy Milk Story atin. ata ato, sabihin mo kasi ato. Tap ako na hawak So, sino to? Diamond. Hmm, diamond. Ganda ng hair ng diamond na ah. Ganda ng hair. Ang sila ni Happy uh, Meal. Ano? Ang pasi ang hair ng diamond. Kulay white. Ito na ito. Ay, ito, ito yung tag niya. Ito, ano ito? Pina! Sama ko si Jollibee. Hmm. Yan ang... Ah. Ako na. Ano yan? Jollibee. Bag Jollibee? Bag Jollibee. Hmm. Hmm. Hmm. Ay, hmm. kaya. lupa oh Gekar iya, kalau Pokemon hmm, ito naman, ito naman, ito naman, ito naman. Mm, mm. Yan, naman, yan naman. Hmm? Mm. Yan, sino yan? Tukutuk, tukutuk, tukutuk, tukutuk, tukutuk, tukutuk. Yan, sino yan? Tukudugo, tukutuk, ikaw naman na. Tukutuk. Hmm. Sino to? Ah, uh, Pinkie Pie. Challenge based to yun, Kabi. Eh, nalaglag na siya. Nalaglag na ang cellphone natin. Nalaglag. Nalaglag na ang cellphone ni Kabi. Ang shot na yung Jollibee. Shade, shade, shade. Jollibee, shade, shade. Shot mo. Pakita mo. bababay na tayo. And, Bukas, balik ka dito on Friday. Okay. Dada mo, dada. Dada. Dada. Uh, what's up, birthday? Dada. Happy milk. Sa happy milk. pan natin mm. sa happy milk. Mm -hmm. Sapan natin sa happy milk. pan natin sa happy milk. Bye-bye na tayo. Bye-bye ka na. Bye-bye! Ayan. Yan yung taste na anong toys yan? Upuan. Upuan taste. Jollibee meal. Ayan. Jollibee? At muna tayo ng maliwanag. Dito tayo sa... Ayan. pimean ya. ini sama mojaan hmm. hah ah sakit ya pian hmm. sakit tak mana yang mana mana Ito yung alam sila bench kita kita mo na lahat Happy Meals tayo na. Happy Meals to Yan, Jollibee. Jollibee. Laki ulan niya ah. Laking ulo niya. Seven. Tama, Seven. Ay,

ikaw magsasalita, ako mag... Uh, ah, yan si... ay sit lang. Don. Don. Sino yan? Don. Don. Ano naman? Ano naman? Hmm, malikot kasi pag ikaw. Ito. Yan si... Sino ta? Jollibee. Jollibee pencil. Pakita mo yung pencil. Pakita mo yung pencil. Dali. muli. Kita mo pencil. Yung pencil niya, pakita mo. Wala. Ay, wala. Ito, sino ito? Hawakan. Rainbow. Rainbow. Rainbow. Ito. Ah, ito, sino ito? Si Rainbow. Rainbow. Ganda ang bug na dyan. Parang Barbie, style Ito, niya. ito. Happy ah, milk toy. Happy ah, milk toy. Ato, ato, sabihin mo kung sino to. tap, ako na, hawak mo. So, sino to? Diamond. Hmm, diamond. Ganda ng hair ng Diamond, ah. Ganda ng hair. Ang sila ni Happy Milk. Ano? pasir yang dalam kulai kemana pasir jadi tak mata beda saya bagus jadi bi Yan ang... Ako na. Ano yan? Jollibee mereka mereka siapa itu kan. ya simeta oh gekar kalau kopi hmm jeng jeng jeng jeng digeruk digeruk digeruk digeruk digeruk digeruk digeruk Hmm. Hmm. Hmm. apa naman tayo? Ito man, ito naman, ito naman, ito naman, ito naman. Ito naman, ito Hmm. Challenge based to yun, challenge. Nalaglag na siya. Nalaglag na cellphone natin. Nalaglag. Nalaglag na ang cellphone ni Sari. Ang shot na yung Jollibee. Shade, shade, shade. Jollibee, shade, shade. Shot mo. Pakita. Pakita. magbababay na tayo. And, uh, Bukas, balik ka dito Friday. Okay. Dada mo, ano, dada. Dada. Dada. What sa birthday? Dada. Happy milk. Sa happy milk. Sapan natin mm. sa happy milk. Mm -hmm. Sapan natin sa happy milk. Sapan natin sa happy milk. Bye-bye na tayo. Bye-bye ka bye